Buenos días. ¿Sabe con quién usted está ahora mismo? Nada más y nada menos que con el Google de la inmigración, el líder, el que le responde todas y cada una de sus preguntas y sus inquietudes y sobre todo de manera gratuita, en la cual usted no tiene que invertir dinero para que le contesten sus preguntas. Por eso que me dicen el Google de la inmigración, porque en Google, aparte de que usted sabe todo, Google tiene una ventaja. ¿Y sabe cuál es? Que usted no tiene que pagar para que le contesten la pregunta. Entonces, el líder es el Google, el Google de la inmigración. Eh, me quería en la tarde de hoy hacer este pequeño video para ustedes explicándole cuáles son los requisitos básicos que necesita el patrocinador y el beneficiario para el parol humanitario. Ese parol aprobado recientemente para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses. Si usted vive en la República Dominicana y usted está casado con un una persona de nacionalidad haitiana, pues automáticamente usted puede venir bajo el parol, usted llega a los Estados Unidos bajo el parol humanitario que se le aprueba a la persona de nacionalidad haitiana en este caso. Si es su pareja es venezolana y usted tiene, está casado con esa persona o tiene una relación de unión libre, esa persona viene con usted aquí a los Estados Unidos. Viene la persona y también vienen los hijos. Viene la persona y también vienen los hijos con usted. Es decir, que esto es una buena noticia para esa persona que están casados y que tienen doble nacionalidad. Por ejemplo, si usted es cubano y usted está casado con un una persona de un país que no califica, pues te lleva a la persona a calificar para que puedan venir bajo ese parón. Señores, le pido de favor que me regalen un like, que compartan la transmisión, que compartan el canal, que no, es lo único que yo les pido, que compartan, que lo compartan, que le den like, que lo comenten. Si usted se siente conforme con el material que yo le brindo, pues usted lo comparte. Y si usted es una de esas personas que yo antes de haberle dado una respuesta que usted me haya escrito y yo le haya dicho, deposite primero para yo darle la respuesta, también usted hace lo mismo. Usted también lo puede decir en público por aquí para que lo puedan mirar, para que lo vean y para que vean que el Google está hablando mentira. Entonces, de esa misma manera, usted se da cuenta si el Google habla o no la verdad. Miren, los requisitos básicos que debe de tener el patrocinador o sponsor en este caso son, se lo voy a enumerar porque y queda grabado en Instagram y va a quedar grabado en YouTube porque casi todas las personas que me escriben me preguntan la misma pregunta, me hacen la misma pregunta y me dicen cuáles son los requisitos del peticionario y cuáles son los requisitos que debe de tener el beneficiario. Entonces, en vista de eso, déjenme cerrar porque aquí me están llamando. Ok. En vista de eso, eh, los requisitos básicos del peticionario son, número uno, que la persona tenga estatus legal aquí en los Estados Unidos, que sea que tenga TPS aprobado, que la persona tenga asilo, que la persona tenga ciudadanía o residencia americana. Eso es en base al estatus, a su estatus migratorio. En base a lo que es su nivel de ingreso, se le exige que presente los últimos seis statements del banco, los últimos seis statements en lenguaje llano, conocido en los países latinos, vendría siendo el reporte de los últimos seis meses del banco. Los últimos seis meses del banco. Así, usted va al banco y le dice, yo necesito que usted me dé los últimos seis statements del banco. Y en el banco le darán seis reportes de los últimos seis meses. Si estamos ahora en enero, pues sería, ¿cuáles serían? Sería diciembre, noviembre, octubre, septiembre, junio hasta junio, junio, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Esos serían los seis statements del banco que usted necesitaría. Como todavía los tases no han comenzado, los, las instituciones están enviando lo que es los W2 y la persona que trabajan para Uber, Amazon y esas plataformas, Amazon, Uber, Lyft y esa plataforma eh, eh, online, pues están en blanco. Eh, usted puede entrar a la plataforma y descargar los 10.99 que esas empresas te dan. Pero los tases todavía no han comenzado y por tanto los tases válidos son los del año 2021. Los tases se comienzan a enviar el 24 de abril del año de este mes. 24 se comienzan a enviar el 24 y terminan el 18 de abril de este año. Significa que hasta el 18 de abril los tasas del 2021 están funcionando normal, si no hay que hacer nada. Tenemos los statements del banco, tenemos los tasas del 2021 y una prueba del estatus legal de la persona. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la carta del empleador. Si la persona está empleada para una compañía, hace falta la carta de empleo. Si trabaja por cuenta propia, puede enviar entonces eh, eh, eh, esa, forma que está dentro de la plataforma que dice que usted es empleado para Uber, Lyft o Amazon. De una prueba de dirección. ¿Cómo usted somete la prueba de dirección? ¿Qué es lo que le da la dirección a, que, a usted en los Estados Unidos? la dirección de los Estados Unidos se la da a usted la licencia o el ID. Las personas que no tienen ID, que no tienen licencia, pero, perdón, tienen lo que es una identificación, porque no tienen licencia, pero tienen que tener una identificación. Lo que tienen licencia no necesitan ID, porque el ID es su licencia, y así sucesivamente. O tienen ID o tienen licencia. Con eso se, se obtiene lo que es la prueba de dirección y su social security. Su social security. Si usted tiene eh, ahorro por ahí, por ejemplo, eh, tiene inversión en la bolsa de valores, pues esa información es válida. Si usted tiene casa propia, tiene su título, pues también eso es válido. Todo aquello que le dé fuerza a la aplicación es válido. Todo lo que le dé fuerza a la aplicación es válido. Por tanto, es necesario que los soportes que usted someta sean fuertes. Y eso hace entonces que la aplicación que usted está haciendo, el servicio de inmigración, lo tome más en cuenta. ¿Qué más necesitamos? Bueno, déjenme devolver. Del beneficiario, entonces, ok, del beneficiario lo que se necesita es básicamente el pasaporte. Si usted está casado con una persona de la nacionalidad que califica para el visado, ¿qué es lo que le da credibilidad a eso? El acta de matrimonio. El acta de matrimonio es lo que lo une a usted y a su pareja. Si tienen hijos comunes, ¿qué lo va a unir a usted con los hijos comunes? Dígame a ver qué usted cree que lo va a unir con los hijos comunes. Lo va a unir a usted con sus hijos comunes las actas de nacimiento. Si usted tiene una pareja, pero ustedes no están casados legalmente y tienen hijos, pues ¿qué pasa con eso? ¿Qué lo va a unir? Lo va a unir las actas de nacimiento. Eso es lo que va a decir que esa pareja, usted está con esa pareja y que esos hijos son suyos. Y por tanto, usted va a quedar unido en la aplicación. La aplicación es independiente. Cada persona, si son una familia de 10, son 10 aplicaciones que hay que someter. Por dentro de la aplicación principal se unen todas y quedan concatenadas. Es el error de muchas aplicaciones que se han hecho que no la unen se pueden hacer en la misma cuenta, pero no quedan unidas. Ha sucedido que piden una persona, es por ejemplo, esa persona es de Venezuela, pero tiene un esposo dominicano y resulta que le dan el parol a la venezolana, pero el dominicano no se lo dan porque en la aplicación no lo unieron. Lo hicieron en la misma línea, en la misma plataforma, pero no unieron la aplicación. Hay que unir las aplicaciones con cada uno de los actores. Sí, cada persona debe estar unido dentro, deben estar unidos dentro. Entonces, la vacuna es otro documento que debe de tener. La vacuna del COVID es obligatoria, más las otras vacunas base que también hay que tenerla. Dice alguien por aquí, dice, déjame contestar un par de preguntas. Dice María Luisa, 17. Hola, mi hija es ciudadana americana. ¿Qué tiempo dura la petición y el tiempo de aprobar los seis pasos? Eh, la aplicación de hija pidiendo madre ciudadana americana, el tiempo promedio de aprobación son 12 meses. Si se hacen los pagos de manera rápida y se hace todo el proceso, el Servicio de Inmigración aprueba lo que es los seis pasos en aproximadamente dos meses. Luego de eso que lo aprueba, lo envía a la embajada correspondiente y en la embajada le asignarán lo que suscita. Una petición de hija ciudadana a padre dura aproximadamente 15 meses. Es el tiempo completo, el tiempo que está durando ahora mismo. En excepto que hay una oficina de inmigración que dura seis meses Dice Indiana, saludo, me gustaría, verificar cómo va mi caso. Claro que sí, envíeme su caso. Eh, puede entrar ahora mismo a YouTube, me lo escribe, lo chequeamos y por ahí mismo yo le paso la información. Escrito, me lo pueden escribir. Cualquier caso que usted quiere que le chequee, se lo podemos verificar automático. Dice Franklin Álvarez, hola, me mandaron a decir del Departamento de Inmigración que las actas de nacimiento que no es esa. Yo le mandé la asalto de extensa, donde dice lo que la asalto no es, no es junta central. ¿Qué? Eh, Franklin Tavares, escríbame al 646-492-2072, envíeme el mensaje que le enviaron para yo decirle qué es lo que le pasa. Indiscutiblemente, usted está hablando con el Google, con el Google de la inmigración. Oigan, eso no lo digo yo, los hechos hablan por mí. Los hechos son los que hablan. Eso no es de que, yo me llamo, de que la Wikipedia, qué se yo qué, para venir a darle boche a la gente, negativo. Esto es para servirle, para servirle sobre toda la cosas. Que esto es lo más importante, el servicio, el servicio. Los hechos hablan por ti. Eh, cualquier pregunta que usted tenga, dice aquí, cualquier persona que quiera que le revisen su caso, me lo puede mandar al 646-492-2072 y se lo revisamos. Dice aquí, Lora 030 462. Hola, soy CR1, el 28 de diciembre terminé de hacer los seis pasos. ¿Para cuándo me lo aprueban? Bueno, espere más o menos a mitad de febrero que sus seis pasos serán aprobados si toda la documentación que sometieron estaba correcta. Si todo fue correcto, puede estar seguro que antes de marzo usted tendría su aplicación aprobada. Por favor, envíe documento con usted para que me haga la petición con usted. Eh, yo le envié ahí, ahí está el número de teléfono, se lo voy a escribir aquí. 646. 6, Quiero escribírselo aquí por Instagram. 646 492 20, Ahí está el número, 646-492-2072. Si tiene un caso que le interese que yo se lo, se lo revise, me lo pueden enviar y con gusto yo se lo voy a revisar. Si usted tiene un caso y ese caso suyo es un caso leve, pues también yo se lo revise, no se preocupe. Y si hay que ayudarlo, también lo ayudamos. Aquí está George Medina. Vamos a ver si George quiere conectarse conmigo por aquí. Vamos a ver a George. George Medina desde Florida está por aquí. Vamos a mandarle una invitación. Vamos a ver qué dice George. Dice aquí, eh, gracias, eh, claro que sí, dice aquí, Cristian Falso, seis pasos aprobados en diciembre, posa de ciudadano, cuando cita. O sea, es una respuesta que se la acabamos de dar. Antes de mayo usted tendrá cita. Mire que se lo estoy diciendo. Antes de mayo usted va a tener una cita. Vamos aquí, dice aquí Ramón Luciano, mi compañero de trabajo por muchos años en IDT. Míralo aquí, Ramón Luciano, un placer. Un placer, Ramón Luciano. Gracias, gracias, mi querido. Eh, dice aquí Blancanieves, desde Cuba. Buenas tardes, mi ángel. Google de la inmigración, que Dios lo bendiga. Así mismo es, el Google, claro, <laughs> el Google, independientemente. Dice aquí Rosa Almanzar, buenas tardes, buenas tardes para usted. Rosa Almanzar dice Cristal Fashion Boutique. Gracias, entre tarde. No, no, usted siempre está a tiempo, siempre está a tiempo. Lo importante es que entren compartan la transmisión, le den like, lo comenten. Si usted entiende que la información que le doy es correcta, puede hacer lo que usted quiera con ella. Puede compartirla, puede guardársela. Estamos para ustedes, independientemente, para ustedes. Déjenme coger una llamadita que me están llamando. Sí, bueno. Hello. Sí, buenas. Buenas, dígame. Muy, muy bien. Me alegra. Le habla de Yanira Guzmán, de la República Dominicana. Ajá, dígame. Yo, yo le llamo porque eh, tomé su número de las redes sociales en donde usted ha, habla acerca de, cómo adquirir la visa. Y a mí me interesa la visa B2 eh, nacional. B2, eh, visa de turismo, ¿no? ¿A qué se refiere? o usted está interesada en la EB2 por interés nacional. Ok, usted quiere aplicar por la EB2 por nacional interés Waiver. Ok. Claro, habría que evaluar su currículum, eh, saber cuántos años usted tiene de graduada de la universidad, si tiene grado de maestría, posgrado ¿Cuántos años tiene usted de haberse grabado? De la maestría como tres años. Ok, sí que tiene tiempo en ejercicio. Entonces, mire lo que, lo que vamos a hacer, que yo estoy transmitiendo ahora mismo en vivo, y cuando termine, entonces yo me comunico con usted. ¿Qué le parece? Sí, se lo voy a hacer. Ok, no hay problema. Miren, en vivo, muestra de que contesto la llamada, hasta transmitiendo la, la, la, la acepto. Eso es para que ustedes vean que estamos todo el tiempo trabajando y activo. Y no es que cogemos la llamada por falta de trabajo, no, no. Trabajo es lo que más hay. Lo que pasa es que cuando usted tiene una... Cuando usted está enfocado en el servicio, usted hace su trabajo bien. No hay mejor trabajo en el mundo el que usted hace y que a usted le guste lo que hace. Hasta gratis que usted lo haga, usted lo disfruta. Pero no hay cosa peor que usted trabaje en algo que a usted no le gusta y que aún usted trabajando, usted se siente incómodo. Cuando a usted le gusta brindar servicio, todo lo que usted hace le sale bien. ¿Sabe por qué? Porque aparte, aparte de que usted trabaja por el dinero, usted está brindando un servicio y está ayudando personas. Y no hay, yo siempre lo digo y lo repito, no hay más nada en el mundo que cree más ansiedad que estar en un proceso migratorio. Uno entra todos los días a verificar si, si algo nuevo hay en su caso. Y eso lo crea la propia ansiedad del caso que usted está haciendo. Los procesos migratorios crean ansiedad porque son procesos al tiempo. Y al ser proceso al tiempo y que no depende directamente de nadie, sino que depende del Departamento de Inmigración, entonces eso hace que usted se sienta ansioso. Y para eso es que estamos nosotros, para que esa ansiedad se le baje un poquito, no le pueda explicar. Muchas veces usted llama para hacer una pregunta sobre un tema de inmigración, sobre un caso, y usted lo que quiere es escuchar una respuesta de aliento Yo escuchar, ver cómo va su caso en sí, pero imagínese si desde que usted llama lo primero que le dicen, deposite. No, primero escuche lo que la persona le quiere decir, escuche su caso, analícelo, entonces usted después le, puede decir, mira, esto sale por tanto, pero primero debe de escuchar. Un error que cometen y que lo viven a diario muchas personas que trabajan en inmigración, que yo mismo he probado, no cogen una llamada y lo primero que le mandan es una cuenta. Así que saben que de este lado tienen al líder, el Google de la inmigración. Señores, feliz resto de la tarde, mi gente de, de YouTube, y no olvide suscribirse y compartir esta transmisión. Feliz resto de la tarde.